Ömrünün beş yılını senden ödünç istiyorum Salih Efendi. Gören de görücüye çıkacaksınız. İyi de ben ölmedim ki. Sahiden kimsin sen? İnsan böylelerinin eline düşmeye gör. Baltayla kelleni uçurlar vallahi. Söyledin şeytanın bile aklına gelmez.